Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo una aplicación con la cual podrán eh, transformar su celular en un control para PC. Es importante tener en cuenta que esta aplicación se puede usar a través de Wi-Fi o Bluetooth y es importante que tanto la aplicación esté instalada en el celular como en la computadora. Antes de comenzar recuerden mi nombre es Fideblaymit Cruz y si al final de este video les ha gustado esta información no olviden suscribirse, darle like y comentar. Bueno lo primero que debemos hacer es ingresar a esta página monec.com. Allí en monec van a ir a download, o sea a descargar y pues van a descargar la última versión, pueden descargarla aquí o acá pero yo recomiendo aquí. Cuando la descarguen tendrán un archivo zip el cual van a extraer Después de que lo extraigan van a instalar la aplicación en su computadora. Mientras nuestra aplicación se instala podemos ir mientras tanto también a nuestro celular y allí vamos a colocar en nuestro app de Google Play Monec así como yo lo tengo yo ya lo tengo instalado así que lo único que tendría yo que darle es abrir pero es ese PC Remote y asegúrense que dice Monec, o sea que es la empresa eh, creadora de esta aplicación. Ahora ya se ha instalado aquí en mi computadora, voy a ejecutarlo. Cuando ya lo hayamos instalado y abierto el programa tendremos esta pantallita en la cual nos dice eh, No Device connect, Connected. Eso significa pues que ningún eh, celular está conectado a la aplicación. Recuerden, es importante que tanto la computadora donde ejecuten el programa como la aplicación en el celular estén conectadas a la misma red Wi-Fi. Si no, no funcionará. En mi caso yo creé una cuenta eh, y les recomiendo crearla, pero ustedes pueden usar el programa sin necesidad de tener una cuenta. Ok, como ya tengo la aplicación instalada en mi celular, voy a abrirla y aquí me dice conexión perdida, así que le voy a dar conectar. Aquí él va a identificar que esté conectado mi celular a la misma red Wi-Fi a la que está conectado el PC, pues donde también está instalado el eh, programa. Aquí me identifica mi PC, entonces le voy a dar eh, local y automáticamente en el computador me apareció lo siguiente, Connected a Moto G6 Plus, ese es mi celular. Ahí ya está conectado. Y me aparece aquí que dice que están configurando la Virtual Xbox 360 Controller. Eh, este, esta aplicación te genera un control, eh, llamémoslo así, virtual de Xbox 360, pero también tienes otras opciones. Como pueden ver, desde el celular yo puedo eh, mover en este momento el mouse usando el pad que me aparece aquí en esta primera pantalla de mi celular de la aplicación. Pero bueno, en este momento eso no es lo que nos interesa, pero los invito a explorar las distintas opciones que tiene este programa porque pueden controlar su PC eh, desde la música que lo colocan e incluso apagarlo desde ahí. Ok, para ir a la sección de juegos, ustedes ven acá un control, pero en esa no es. <laughs> en esa opción no es. Esto es para eh, ejecutar algunos juegos dentro de la misma aplicación, pero esta no es. Vamos a ir a esta pantallita que está dividida es un cuadrito dividido en tres. Ahí dice layouts. Acá ustedes pueden eh, ver diferentes opciones de Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty, Devil May Cry. Esto son diferentes eh, opciones de control que uno tiene para usar. Pero por lo general para ir directamente a una opción vamos a control Xbox 360, que sería la última que me aparece aquí, pero ustedes pueden explorar las diferentes opciones de control. Incluso hay opciones, por ejemplo, eh, tipo Famicom, o sea, para jugar como si tuvieras un control de Nintendo. Pero vamos a ir a Xbox 360. La publicidad en esta aplicación no es tan eh, constante, así que lo bueno es que ustedes pueden usar con mucha libertad su control. Ahora aquí tengo el control y como pueden ver me salen las palancas, me salen... Eh, los botones de la cruceta, me sale LT, LB, me sale RB, RT, Y, A, el Start, el Back, el RS y el LS. Ahora pues vamos a probarlo a ver si es verdad. Y ahora volvemos a la pantalla de nuestro computador y vamos a esta pestaña que dice Game Center. Allí agregamos los videojuegos que tenemos en nuestra computadora con los cuales eh, vamos a utilizar este control virtual. Ustedes pueden agregar cuantos juegos quieran eh, usar con este control. Aquí en este caso agregué un emulador de Wins Pro, que es un emulador de em, juegos de Nintendo, de varias, de eh, consolas de Nintendo, y el Assassin's Creed Syndicate, que es uno de los juegos que actualmente tengo. Lo voy a lanzar y vamos a manejarlo usando el control del celular. Ok, ya estoy dentro del juego y voy a ubicar en una de las esquinas el control que tengo en este momento en mi celular y ustedes se van a dar cuenta que si yo muevo alguno de los botones también eh, efectivamente dentro del juego se van a ver vamos incluso a mover nuestro personaje y se van a dar cuenta que efectivamente estoy moviéndolo con este mando no es con nada más vamos a hacer que corra obviamente eh, manejar desde un celular no debe ser muy fácil algunas cosas, pero como ustedes se pueden ver, hasta el momento no me ha parecido a mí eh, publicidad eh, molesta mientras estoy jugando. Entonces pues eh, los invito a probarlo, es un programa y una aplicación muy buenos y te sirven no solo para jugar sino también para el trabajo porque tienen muchas opciones para manejar el PowerPoint, para bueno controlar el computador desde tu celular. Como ustedes pueden ver, el Control es muy bueno y no solo lo pueden usar para videojuegos de su PC, eh, sino también para emuladores o incluso solo para usar tres o cuatro botones de acá o para que alguien de su familia pueda tener un control y jugar juegos de dos personas. Entonces bueno, espero les haya gustado este programa y también les haya gustado este video. Y recuerden, mi nombre es Lightning Cruz, los invito a suscribirse, darle like y comentar. ¿Qué les pareció el programa? ¿Ya lo probaron? Espero sus respuestas. Bye bye.